السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد زین العابدین ہے اور میں B S Islamic banking and finance semester five کا اسٹوڈنٹ ہوں میرا آج کی پریزنٹیشن کا topic the ten X rule the only difference between success and failure book کے فرسٹ فائیو چیپٹر سے متعلق ہے ٹین ایکس رول کامیابی کے خواہش مند افراد کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ ٹین ایکس رول عمل اور سوچ کی صحیح سطح قائم کرتا ہے جو کامیابی کی ضمانت دیتی ہے جو شخص ٹین ایکس رول رول کو اپنے آپ پر اپلائے کرے گا یہ اس کے اندر سے خوف ختم کر دے گا بیسیکلی ٹین ایکس رول ہے کیا ٹین ایکس رول ایک ایسی چیز ہے جو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ آپ جو کچھ چاہیں اسے کہیں زیادہ مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں یہ روحانی جسمانی ذہنی جذباتی خاندانی اور مالی زندگی کے ہر شعبے میں کام کر سکتا ہے ٹین ایکس رول یہ سمجھنے پر مبنی ہے کہ کچھ بھی کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے کتنی کوشش اور سوچ کی ضرورت ہے اس کو وہ ایسے بیان کرتا ہے کہ آپ جس چیز کی توقع کر رہے ہیں اس توقع کو دس تک ضرب دیں اور آپ شاید اس طریقے سے محفوظ رہیں ٹین ایکس رول کے دو حصے آ جاتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے اس کوشش کا اندازہ لگا لینا کہ آپ کو کوئی گول اچیو کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کے معیار کو بلند لیول پہ ایڈجسٹ کریں وہاں پہ ایڈجسٹ کریں جہاں پہ آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی گول اچیو کرنے کے لیے ایک ڈیئر سا لگے یہ دو ٹین ایکس رول کے اہم حصے ہیں اس کے بعد آتھر کچھ ایسی مسٹیکس بتا رہا ہے کہ کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے جب لوگ اس گول کے حصول کو ترتیب دیتے ہیں تو اس وقت کچھ غلطیاں کرتے ہیں کہ لوگ اپنے ابجیکٹیوز کو بہت چھوٹے لیول پہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو وہ انہیں کریکٹ موٹیویشن نہیں دے پاتا اس کے بعد دوسری مسٹیک لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کتنا پیسہ ریسورسز انرجی اور ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے اسے صحیح انداز میں جج نہیں کر پاتے اس کے بعد جو تیسری بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا بہت سارا وقت کمپٹیشن میں ضائع کر دیتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے اور چوتھی بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ گول کو اچیو کرنے کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو کرنا جتنا ضروری ہوتا ہے اس پر اتنی توجہ نہیں دے پاتے کچھ کوشچن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلا کون یہ ہے صرف اتنا پیسہ کیوں کمایا جائے زندگی گزارنے کے لیے جو کم پڑ جائے کون ہمارا یہ تھا کہ لوگ اتنا چھوٹا چھوٹے لیول کا گول پرابلم کیوں اسی طرح ایک اور کوشچن ریز ہوتا ہے آپ ہفتے میں ایک مرتبہ جم جائیں گے تو آپ کی باڈی میں کوئی چینج تو نہیں آئے گا تو یہ تو پرابلم ہے آپ نے اپنے گول کو کس طریقے سے اچیو کیا جبکہ آپ اپنی باڈی میں کوئی چینج ہی نہیں دیکھ رہے تو چھوٹا گول یا لو لیول پہ گول کی ایڈجسٹمنٹ ایک بہت بڑی پرابلم ہے یہ ساری ایگزامپلس ان کو ریکوائر ہے انرجی اور وہ انرجی جو آپ کے گول کو بڑے لیول پہ سیٹ کرے تو نیکسٹ کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ واٹ از سکسیس تو سکسیس کو سمجھانے کے لیے ایک سچویشن دے رہا ہے اور وہ یہ سچویشن دیتا ہے کہ اگر آپ اپنا ویٹ ٹین پاؤنڈ لوز کر لیا اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ویٹ ٹویلو پاؤنڈ گین کر لیں بڑھا لیں تو کیا یہ سکسیس ہے تو آبویسلی یہ کامیابی نہیں ہے تو آتھر کے نزدیک سکسیس یا کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیا اس کے بعد وہ اچیو کیا تو اب اس اچیومنٹ کے بعد اس کو مینٹین کریں برقرار رکھیں اسی طرح وہ ایک اور ایگزامپل کوٹ کرتا ہے کہ اگر آپ گھاس کاٹتے ہیں تو آپ گاس کاٹنے میں تو کامیاب ہیں کاٹنے میں تو سکسیسفل ہیں لیکن وہ گاس کچھ عرصے میں پھر بڑھ جائے گی تو آپ کو اپنی کامیابی کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے وقتاً فوقتاً اس کو برقرار رکھنا ہوگا اگر آپ اس کو برقرار رکھ پاتے ہیں تو یہی آپ کی کامیابی ہے ہمارا جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹین ایکس رول کیوں اہم ہے اس کی امپورٹنس کیوں ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم آتھر کی لائف ایکسپیرینس کو دیکھیں گے اس اس کی لائف ایکسپیرینس سے کوئی لیں تو آتھر کہتا ہے میں نے اپنا پہلا کاروبار وقت شروع کیا جب میں انتیس سال کا تھا کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ میں اپنے اس بزنس سے تین ماہ کے اندر اتنا ارن کروں گا جتنا میں اپنی پریویس جاب سے ارن کرتا تھا آتھر کہتا ہے کہ مجھے تین سال بعد اتنا ارن ہوا جتنا کہ میں اپنی پریویس جاب سے ارن کرتا تھا تو یہ میرے لیے 12 ٹائمز مور لینتھی تھا اور میں نے اپنی ذات کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی کہ مجھے جو گول سیٹ کرنا ہے اس کے لیے مجھے 10 ٹائمز مور ایفرٹ کرنی ہے جیسے ہی میں نے اپنی اس کمٹمنٹ پہ کام کرنا شروع کیا تو دن دگنی رات چگنی ترقی ہونا شروع ہو گئی تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10x رول کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ رول کیوں امپورٹنٹ ہے اس کی ہم ایک اور ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹارگٹ بہت لو لیول پہ سیٹ کر لیتے ہیں تو انہیں ناکامی ہوتی ہے جتنا رسک آپ زیادہ بیئر کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ ریٹرن حاصل کرتے ہیں تو زیادہ رسک بیئر کرنے کے لیے جو انکریجمنٹ جو انفورسمنٹ جو مورال آپ کا بڑھاتی ہے وہ ٹین ایکس رول ہے اور ٹین ایکس رول اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد آتا ہے واٹ از سکسیس کامیابی کیا ہے کہ بچپن میں آپ کی کامیابی آپ کا ریسٹ تھی ایج میں آپ کی کامیابی آپ کی privacy twenty plus early age میں آپ کی کامیابی آپ کا ترقی تھی آپ کا عہدہ تھا اس کے بعد آپ کی کامیابی آپ کی شادی آپ کے بچے اور اس کے بعد جب آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی کامیابی آپ کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا تو کامیابی کی تعریف ہمیشہ آپ کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اب کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کامیابی کیوں ضروری ہے تو کامیابی کسی کے لیے بھی کامیابی اعتماد سلامتی راحت کا احساس زیادہ سے زیادہ سطح پر شراکت کرنے کی صلاحیت اور جو ممکن ہے ان کی شرائط میں دوسروں کے لیے امید اور قیادت فراہم کرتی ہے کیوٹ سینگز کا کیا رول ہے معاشرے کے اندر کامیابی کے ساتھ تو اکارڈنگ ٹو دا آتھر یہ نیگیٹو افیکٹ کرتا ہے کیسے بہت سارے خوبصورت اقوال ہیں جو کامیابی کی اہمیت کو مسترد کر دیتے ہیں جیسے کامیابی سفر ہے منزل نہیں برائے مہربانی جب خوفناک معاشی سنجیدگی ہوتی ہے تو ہر ایک کو جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ پیاری چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اور نہ ہی گھر کی ادائیگی کر سکتے ہیں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سکسیس از یور ڈیوٹی کامیابی آپ کا فرض ہے آثر کہتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت پیش آیا جب میں نے اتفاق سے کامیابی کا انتظار کرنا چھوڑ دیا اور اس کی بجائے اس کی ذمہ داری ذمہ داری اور ذمہ داری کے طور پر جاننا شروع کیا میں نے اس کو اپنا فرض سمجھا آتھر کہتا ہے کہ دوسرا معاملہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب پوری دنیا میں فائنینشیل کرائسس آیا بہت زیادہ لوگ بھوکے ہو گئے اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے جتنا گول سیٹ کیا تھا کہ مجھے اتنا کمانا ہے اس سے مجھے کہیں زیادہ کمانے کی ضرورت ہے آتھر کہتا ہے اس وقت میری عمر پچاس سال تھی پہلی پہلی بار جب ٹرننگ پوائنٹ تھا تو میری عمر پچیس سال تھی دوسری بار پچاس سال ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو آپ اس بات کی ضمانت لے لیں کہ جب آپ آپ کے اہل خانہ اور آپ کی کمپنی کامیاب ہو کامیابی کو ایک ذمہ داری اور اخلاقی مسئلہ سمجھنا شروع کر دے گی تب باقی سب کچھ فوری طور پر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اپنی ذات کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے سیکوینس میں there is no shortage of success کہتا ہے کہ آپ کا کامیابی کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ کامیابی کے قریب پہنچتے ہیں کوٹ کرتا ہے ہے وہ کہتا ایسی کے برعکس جو تیار کی جاتی ہے اور انوینٹری کی جاتی ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ کتنی کامیابی پیدا کی جا سکتی ہے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کامیاب ہے تو یہ ان کی کامیابی پیدا کرنے کی صلاحیت کو روکتا ہے یعنی اس ساری بات کا لبے لباب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کی کوئی شارٹیج نہیں ہے آپ اپنی کوشش کریں اپنی کوشش کو جاری رکھیں آپ اپنی کوشش میں کامیاب و کامران ہوں گے شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ السلام علیکم My name is Hafiz Muhammad Usman I am from Minhaj University Lahore I am the student of B S Islamic banking and finance on the Project of Minhaj University Lahore and for the purpose of this project I'll consult with the book that are written by Grant Cordon. The book name is The 10x Rules The Difference Between Success and Failure. And this book based on author's life real experiences. The author made some rules and give them the name 10x rule. According to author, this 10x rules is only difference between success and failure. The chapters that I'll cover in the presentation are chapter number 6 to chapter number 10. First I'll and he discuss how we gain success in our life. According to author's theory, people who refuse to take responsibility generally don't do well he said successful people does not wait for someone else to tell them what to do or when to do it take action themselves اور کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے سے گریز کرتے ہیں وہ عام طور پر اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے نتائج حاصل نہیں کر پاتے اور کامیابی کبھی بھی ان کا مقدر نہیں بنتی کامیاب لوگ وہی ہیں جو کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ آ کر انہیں بتائے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یا انہیں کب کرنا چاہیے بلکہ وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں کامیاب لوگوں کا اپنے کام کے بارے میں جذبہ حقیقی ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے جوش و خروش کو ظاہر کرنے سے نہیں ڈرتے آپ یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے منفی خیالات کو مثبت اور منفی جذبات کو مثبت جذبات میں بدل دیں کیونکہ اصل ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتا ہو آرتھر کے مطابق if you want to success you don't sit down moan and complain instead make plans and carry them out کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انتظار مت کریں بلکہ پلان بنائیں اور اپنا کام جاری رکھیں آپ اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے یہاں تک کہ اگر ناکامی بھی آپ کے راستے میں آئے تو آپ اس کا بھی سامنا کریں اور اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ کامیابی کو رکھیں کیونکہ جب آپ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں تب آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی عورت کا کہنا ہے ایسا مجھے تب محسوس ہوا جب میں نے ٹین ایکس پر کام کرنا شروع کیا کیونکہ اس سے پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید میں یہ نہ کر پاؤں لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا میں نے مشکلات کا سامنا کیا اور بالآخر میں نے اس کتاب کو مکمل کر لیا آرتھر کے مطابق اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں ذمہ داری آپ کو مشکلات کو حل کرنے میں مدد فراہم کرے گی کیونکہ جو جی۔ لوگ کیونکہ جو لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ اکثر اپنے کام کے اندر کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو پاتے اب ہم اس کتاب کے ساتویں چیپٹر کی طرف پڑھتے ہیں جس کا نام ہے four degrees of action four degrees of action میں سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو پہلا ڈگری آف ایکشن ہے وہ ایسے لوگوں کے متعلق ہے کہ جو لوگ اپنے کیریئر اور تعلقات کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ کچھ بھی نہیں کرتے ایسے لوگ جو خواب دیکھنا ہی نہیں چاہتے جو اپنی حالت بھی بدلنا نہیں چاہتے اچھے مقصد کے حصول کے لیے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں اگر آپ بخوبی آگاہ ہیں تو اپنے پلان سے خواب و ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا کاروبار سے متعلق کامیابی آپ کا مقدر ہے وہ چاہے صبح کا الارم لگا بھی لیں وہ نہیں اٹھ پاتے کیوں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ڈگری آف ایکشن میں سیکنڈ ڈگری آف ایکشن میں وہ لوگ آتے ہیں جو اس وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کے نتیجے سے خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے عام طور پر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار کسی چیز سے ڈرتے ہیں یا ہمارے کسی بھی کام کے نہ کرنے کے پیچھے وہ ڈر ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا بچپن سے ہمیں بہت سی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے مثال کے طور پر اس چیز کو مت چھوو ورنہ تمہیں چوٹ لگ جائے گی اس چیز کو مت چھیڑو اس کے پاس مت جاؤ اس طرح کے ڈر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے اندر آتے ہیں جب ہم کسی جگہ پہ کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں نے آپ سے کہا جناب آپ ادھر انویسٹ نہ کریں بروکرز جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا تو آپ نے انویسٹ کیے بغیر ہی اس مارکیٹ کو جانچے بغیر ہی ادھر سٹیپ لینا چھوڑ دیا آپ بیک سٹیپ پہ چلے گئے آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی اور آپ نے اپنی اپرچونٹی جو ہے اسے گنوا دیا اسے گنوا دیا اب ہم آتے ہیں میسیو ایکشن کی طرف بڑے پیمانے پر آپ نے جو کام کرنے ہیں اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میسیو ایکشن کے فارمولے کے تحت کام کر رہی ہیں massive action is the most natural state of action there is for all of us the most basic elements of the universe in which we live support massive amount of action کہ ان سب کو بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے خواہ و زمین ہو آسمان ہو چاند ستارے سورج پہاڑ سیارے جو کچھ بھی ہے یہ ایک مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں ان کو وقتی طور کے لیے نہیں بنایا گیا جب تک یہ زمین ہے یہ دنیا ہے تب تک یہ کام کرتے رہیں گے مینس making your goal or the act of accomplishing that goal your duty obligation and responsibility کہ جب آپ کسی چیز کی ذمہ داری لے جا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں when you are taking massive action you are not thinking in terms of how many hours you work جب آپ کوئی بھی کام بڑے پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں اور فل جوش و خروش کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں پھر آپ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ آپ کا کتنا ٹائم اس پہ اسپینڈ ہوا بلکہ جب تک وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا آپ اس کام کو کرتے ہیں اور ہاں no one is going to come to your house and make your dreams come true ایسا زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں کوئی انسان آپ کے گھر پہ آئے اور آ کے آپ کے خوابوں کو آپ کی کامیابی بنا دے آپ صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے جب آپ خود کچھ نہیں